шәулебек шаман дос міне келе бер мына міне кереметтей сәйгүліктердің егесі айтұлы ерғали қажы көкеміздің атыменен қани қажы бауырымыздың бақтауындағы сәйгүлік жоғарғы мереке ақбай атаның немересі шорабек шабан дос тастады мінекей ағай та көке анау ассалаумағалейкум алейкум көпшілік аллаһ айналайын ахмет қажы мынау ниеттерің қабыл мұраттарың асыл болсын айналайын өсіп өне беріңдер дендерің сау болсын құда қаласа осындай тойларды жақсылап құда қаласа тағы да өткізе беріңдер елдерің аман тыныш болсын өсіп өне беріңдер айналайын тойларың той болса бер міне көп рахмет жорабек шабандоз келіп жоғарғы мәреге кереметтай сәйгүліктердің егесі айтулы атбегі ерғали қажы бөкеміздің қайтпас қара есімді атыменен қани қажы бауырымыздың баптауындағы сәйгүлік жоғарғы мәреге ақбай атаның немересі жорабек шабандоз достары мінекей ағайын жүз мың теңге барып аласыздар жүз мың теңгені келіп аласыздар ағайын және құда болса бір той торына келіп жатса мына барон маңқытай ниязбеков жақсылық ағамыздың балдары жиен міне қанат жанат жиендеріміздің господин есімді сәйгүлігіменен еркебай омарбек палуан салыпты